Hello，你们好，我是静，是一个越南的小女孩。很久没跟你们谈了，是不是？我最近有点忙，但是呢，今天我又来了。你们想我吗？不说结束了。啊。今天我要唱歌，你们没听过我唱歌，是不是？ 那么今天好好感受一下。那我唱了啊，三二一，唱得丑活的久，唱得帅老的坏，我宁愿当一个丑八怪，脾气要可爱。唱得丑活的久，唱得胖如此旺。我宁愿做一个平凡的人，陪在你身旁。我宁愿做一个平凡的人，陪在你身旁。 好啦，觉得怎么样？是不是要画我啦？很不错，对不对？嗯，谢谢，再见了啊。